Приветствую тебя, рекрут. Я майор русского легиона смерти в отставке, и зовут меня Питон. Ты хочешь вступить в легион? Хорошо. Послушай, что я скажу, прежде чем поставить свою подпись в контракте. РДЛ – это старейшее русское подразделение, играющее в сети интернет. Наши пилоты с 1999 года принимают участие в сражениях на симуляторе Меч Warrior. Мы были зарегистрированы во всех крупных лигах, которые объединяли наиболее сильные подразделения планеты. С тех пор прошло много времени, сменились лиги, поменялись люди. Но, как и старь, новые пилоты Легиона, продолжая славные традиции ветеранов, отстаивают право называться лучшими. Хочу тебе сказать, что за свою долгую службу я видел много ребят, желающих вступить в Легион. Но далеко не все стали легионерами. Чтобы стать одним из нас и с гордостью носить звание легионера, Недостаточно просто подать заявку. Докажи, что ты достоин стать легионером. После зачисления ты будешь кадетом, и тебе придется много тренироваться и набивать скилл. И только когда командир решит, что ты готов к аттестации, у тебя появится возможность вступить в один из ланцев легиона. Если ты думаешь, что ты хороший воин, и это для тебя не проблема, не торопись. Индивидуальное мастерство – это только часть того, что требуется в настоящем бою. Докажи, что ты можешь сражаться плечом к плечу с товарищем. Помни, в настоящем сражении один поле не воин. И тогда легион тебя примет. Тот, кто прошел испытание и стал легионером, до сих пор не жалеет об этом. Даже если они покинули наши ряды и сражаются в других подразделениях или вернулись к состоянию гражданского шпака. Запомни главное – Легион живет по законам чести и братской взаимопомощи. Как в старину, и в жизни, и в бою. Мы следуем простому закону. Один за всех и все за одного. Если ты с нами, забудь слово «я», «мы». Вот в этом слове сила легиона. С момента твоего зачисления легион твоя вторая виртуальная семья. Несмотря на то, что Пилоты легиона живут в разных городах России, а порой и в других странах. Для нас это не проблема. Мы постоянно общаемся друг с другом, делимся своими радостями и невзгодами. Ведь кроме нашей боевой ипостаси, все мы – обычные люди со своими проблемами и недостатками. Прими это как должное и относись к товарищам с терпением и пониманием. Все мы готовы по мере возможности помочь друг другу и не только в игровой ситуации. Поэтому, принимая тебя в свои ряды, легион ожидает, что ты будешь отдавать ему не только часть своего времени, но и часть своей души. Минимум, чем ты можешь помочь легиону, это твое участие в заявленных боях. Запомни, если ты сказал «буду», значит ничто, кроме серьезной проблемы, не должно тебе помешать быть в бою. Ведь твои боевые товарищи надеются на тебя. Помни, один за всех и все за одного – это не пустой звук. Ты, став легионером, принимаешь на себя обязательство поддерживать не только наше общее достоинство, но и свою честь. Вот теперь, если ты понял все, о чем я сказал, хорошенько подумай и реши, хочешь ли ты стать легионером.